Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer weil dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Stein. Manches Glück ist auf den Schein, lass es Weile haben. Es mag sein, so soll es sein, fass sein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit.